Hello guys, magpapasalamat lang po ako sa taong nagbigay sa akin ng M5 para po sa monitoring po ng pulse rate ko at ng uh, health ko kasi nga po uh, nasa medyo uh, hindi tayo magandang sitwasyon ngayon. Ano po ito? Maraming maraming salamat po sa nagbigay. Thank you po ito po yung uh, paano ba yan yan siya po yan yan po ang gamit ko ngayon so dito po kasi andyan yung pulse rate ayan po so, nakamonitor po yan maraming maraming salamat po pati po sa taong tumulong sa akin nung galing po ako sa sa clinic sa hospital pala para sa sa doctor appointment ko may nagbigay po sa akin ng maraming barya tapos ang bait niya so ang pangalan niya is Lynn maraming maraming salamat sa iyo uh, ah, hindi ko akalain na may mga mabubuting tao pa pala sa mundo maraming maraming salamat and God bless maraming salamat sa lahat po ng sponsor <laughs> bigay sa akin ng monitoring ko. Thank you po.